Mendreko ny anarana io satria Victor ny anarany be ary Norine ny anarany. Na dia mbola tsy mahafantatra ny reniko mihitsy ny azy aho. Tsy fantatro hoe ahoana satria nandao anay izy ho mbola kely aho. Ary miaraka mipetraka ny renibeako aho hatramin'izay. Manana tokantrano hafa ny raiko ankehitriny ary manan-janaka roa izy. Tiako ny raiko satria raiko izy ka ampy ahy izany. Nefa misy zavatra maro koa tsy tiako aminy. Valo taona aho zao ary tsy fantako ny taonan'ny renibeako. Ah, fa efa tena zokiolona izy. Zosy ny anarany. Mitovy an'eny izy. Karakara foana izy ary miara matory foana izahay amin'ny alina. Mividy maraina aho. Lavitra be ny tsahanay. Anambadiky ny tendrombohitra any, ary be harambato any. Laza tamiko izy fa tsy maintsy manampy azy aho azahoanay vary enina amby dimampolo kilao hitohana ny fianarana. Efitrano iray ihany natorianay rehetra. Nifoan'ny enina maraina aho, manampy ny ray aman-dreny mpanatsaha aho. Maka kitay amidy, mba hividianana sakafo. Mihenjana miaraka, iraika ambin'ny folo taona aho. Miasa sy mamboly vary any an-tsaha izahay. Tsy afaka mamboly anefa izahay indraindray satria tsy manam-bola hiasana ny tany sy hividianana masomboly. Vary sy anana no hohaninay amin'ny maraina, mangahazo na katsaka amin'ny atoandro, vary sy tsaramaso amin'ny hariva. Kanefa mazàna tsy mihinana na inona na inona izahay. Mpanao izahay sy ny anadahiko. Tsy maintsy miasa mafy izahay mba hahazahoana vary enina amby dimampolo kilao. Izay no tsy maintsy hanampiako ny ray aman-dreniko. Voatery niala tamin'ny fianarako aho tamin'ny volana avrily satria tsy maintsy manampy ny ray aman-dreniko miasa any an-tsaha aho. Ravaka no anarako. Roa ambin'ny folo taona aho. Mifoha enina maraina foana aho isan'andro. Mikarakara sakafo maraina ary manampy ny ray aman-dreniko amin'ny fambolem-bary. Mahantra sakafon'ireo olona miasa any an-tsaha koa aho. Tena lavitra be ny sahanay. Raha sady mandroaka omby izahay dia adiny iray mahery vao tonga. Fa raha mandeha tongotra kosa dia tonga lolo kely. Tsy maintsy mandoa vary enina amby dimampolo kilao raha te hianatra any an-tsekoly fa be loatra izany ho anay. Izany ny antony nijanonako nianatra mba hahafahan-drahavaviko mianatra. Tiako ny mianatra satria te ho lasa dokotera aho rehefa lehibe. Mm. Mm. Izy olona Carlos Maivano laha fotsy be. Fotsy be izy tsy mitovy aminay, ary firesany koa tsy mitovy aminay. Fa izay malagasy. Lalao an'ny ankizy, dia mamebombò an'ny ankizy. Dia omeo akanjo ny ray aman-dreny. Boky anankiray nataon'i Carlos namidiny nanaovana an'ilay nanorenana an'ilay sekoly sy lavadrano. Ilay boky Olika dia tantara tanàna ankolo samihafa. Ilay eo ambony sady ngeza no tsara, dia ilay ao ambany koa sady, sady ngeza no tsara. Miasa miasa mafy mba hahatsara an'ilay tanàna ao ambony. Hitako fa mitovy ta mitovy an'ilay tata tanàna tantarain'i Boky Wilica ny tanànanay. Tsy misy toerana saraka teto Soavinarivo fa betsaka ny kilalao sy azo nompilazana atao toy ny manao tantara vadiny, dimbazaha. Izao dia mahay mamboly vary. Ny dingana voalohany dia tsy maintsy asaina ny tanimbary. Aza tena mafy io. Eo dia ampidirina rano ny tanimbary. Orana be aty mandritry ny efa-bolana ka fehin-drano ho azy ny tanimbary. Any dingana fahatelo dia afafy ny voam-bary. Rehefa tonga ny fotoana fijinjana dia jinjana ny vary amin'ny alalan'ny alalan'ny antsim-bilona. Dia avy eo akarina tao anaty sarety izay tarihan'ny omby. Ny atsasaky ny vokatra dia tsy maintsy amidy mba hahazoana vola hividianana entana andavanandro. Ary ny atsasany sisa no hohaninay atao sakafo. Tsy maintsy nitahiry vary iray gony koa izahay mba hiandrasana amin'ny fotoam-pamokarana ny taona ho avy. Dia ireo rahetra ireo ihany koa mba hatao mba hahafahana miditra an-tsekoly. Zany hoe malemy ny taolany, fa zany no mahatonga ny tanany hivadika, ary mandringa koa izy. Ny rahalahiko solo indray dia i Badalela. Izy dia no mampime amin'ny fianakavianay. Efatra amin'ny telopolo taona ny raiko. Tena tena itiavako azy dia izy no sariaka sy mahay mitsoka mozika. Nanomboka nanorina ny tranonay ny raiko, nefa tsy mbola vita, satria tsy manam-bola hividianana biriky izy. Tena tiako tokoa ny handeha ho any an-tsekoly, raha manana fahafahana handoa ny saram-pianarako ny ray aman-dreniko, satria maniry mafy hitondra mpampianatra aho efa lehibe. Masiaka ilay mpampianatra anay. Ary indraindray ary mandohalika impolo manodidina ny fianarana izahay. Adikana sy fetra be ny lesona. Dia raha tsy vita parapa isay telo izany, dia mandohalika impolo manodidina ny fianarana indray. Manodidina impolo indray na kapohana amin'ny fitsipika ny tananay. Kapohana amin'ny fitsipika ny tananay. Telo na efatra fotsiny izy. Mampianatra mandritra ny volana maromaro. Na na na roiroy rahatelo ihany ny anaranay e! Satria mamita ny asaina any an-tsaha aloha izy izay vao mandeha any an-tsekoly. Efa tenetrina ihany be ny sekolinay ary henoiko fa tsy ho ela dia hirodana. Tsy misy dabilio na seza fa mipetraka amin'ny tany izahay. Te hianatra ao amin'ny sekoly tsara aho satria maniry ny ho tonga mpampianatra aho. Ka izany no antony nanampiako an'ireny beako amin'ny asa any an-tsaha. Tsy maintsy mandalo eo alohan'ny trano finaritra aho, manao metsinanina ary tonga ary tonga amin'ny harambato be izay. Tsy maintsy mandeha adiny iray mandroso sy miverina vao tonga any. Nambary foana izahay. Paty na potokena na koa trondro. Ao an-trano izahay dia mahandro vary atao sakafo foana. Tiako ny hena. Rehefa tsy misy vary dia mangahazo no ataonay sakafo. Tena ilaina ny rano satria ampiasaina amin'ny andrahoana sakafo ary hosotroina. Raha dia tsy dia madio loatra aza. Saingy tsy natao hanasana lamba kosa satria raha hanasa lamba dia makeny an'ireny rano na amoron-drano. Dia mitondra siô koa aho satria mora entina sady maivana. Ary lolohaviko ny siny mba tsy haveratra loatra. Satria izany no azahoana ny vary enina amby dimampolo kilao ahafahana mandehana an-tsekoly. Raha dia maro aho izahay, tsy araka ny ray aman-dreniko ny fampianarany anay. Satria ny atsasaky ny vary vokarinay dia tsy maintsy andoavana ny trosan'olona sy mampindrana ny volanay. tsy mba ary enina amby dimampolo kilao nilaina eto anan'ny fianarako. Tena asa mafy tokoa ilay nitoto vary. Antso tena mafy izany. Nefa andesiny izy dia mpianatra any an-trano ilay mpampianatra ilay vary koa tsindraindray. Satria manana milina fitotoam-bary izy ireo ka vetivety foana dia vita. Tsy afaka manao toy izany foana nefa izahay. Mbo hazahoana fotsim-bary dia tsy maintsy miasa mafy satria tsy tona mifandisa, ao anaty loha no ampifandrapa fotsiny tanteraka. Izany no niafarana fikarakarana vary. Na izany aza dia mbola tsy mahazo ny vary enina amby dimampolo kilao ihany izahay. Sivy izahay ny ao an-trano. Ny tena mahafinaritra anay sy mampine anay ao an-trano dia isany dia ilay faralahiko. Tiako daholo izay rehetra ataon'ny mamako. Razanadrakoto Fidèle ny anaran'ny raiko ary mpitsoka mozika ny asany. Dia rehefa tsy misy miantso manao sehatry zareo dia mandeha manaraka ny makany an-tsaha. Tena tsara ilay sekoly vaovao. Tiako raha misy efitrano fandroana koa eo an-tokotany. Lava-drano azahoana rano fisotro ary tokotany malalaka hilalaovanay. Tia hianatra tsara izay ampianarin'ny mpampianatray aho. Manao faribolandroana telo izahay indraindray, nefa mila fahaizana tsara izany mba tsy hifandoana. Ny faniriako dia handeha hianatra, hanana fitafiana, ary misakafo tsara, ary mipetraka miaraka amin'ny fianakaviako. Tsy fantatro tsara hoe firy taona izy, fa ny tsingerintaonany dia tamin'ny volana marsa. Zavatra tena tsy tiako aminy dia izy mamo sy misotro toaka tsindraindray. Dia ny tena tiako rehefa zareo manao mozika kilalaka dia miara-mandihy daholo izahay. Tsy maintsy mandoa vary be dia be ny revy aho mba hafahako any amin'ny sekoly. Tsy voatery hanome vary enina amby dimampolo kilao intsony izy rehefa hianatra ao amin'ilay sekoly vaovao. Mahafinaritra ny fiainana eto Soavinarivo. Ka izany no ma- nanisany nipetraka eto miaraka amin'ny fianakaviako any taona ho avy. Ny hany mba faniriako rehefa lehibe dia hany mba ho lasa dokotera. Amin'izay aho afaka manampy sy manasitrana ny olona marary eto an-tanàna. Tena azoko antoka fa afaka hianatra daholo ny ankizy rehetra eto Antananarivo. Ary tonga nitandrina mbô DG iriny avy izahay. Fitsarana sy hampandrosoanay an'ity tanànanay ity. Ary tsisy ankizy je tsy andeha hianatra intsony fa samy ho any an-tsekoly daholo. Amin'izay fotoana izay dia tsy atao handoavana an'ilay fianarana intsony ilay vary.